қазақ кезе ютуб арнасынан сөйлеп тұрмыз менің аты жөнім несіпбаев келді. 1916 жылы мен алматы горстройда алғашы болып жұмыс істеп жүрген біз үш кісі болатынбыз жаңағы он алтыншы жылы үшеуміз болып жүрген шақырып алды да мына қағазға келісім шартқа қол қоясыңдар деп үшеумізге келісім шартқа қол қойдырды оның туайтыны жаңағы келісім, келісім шарттың шартта жылдың аяғына шейін деп көрсеткен екен біз қол қой деген соң қол қойып бердік жылдың аяғына аяғы болғанда ана екеуін алып қалды да мені жұмыстан шығарып жіберді келісім шарттың уақыты бітті деп ал мен ол жерде екі жылдан бастап істеп жүргенмін екі жылдан бері жаңағы шартқа отырған кезге дейін мен он жыл сол жерде жұмыс істеп жүрген адам болатынмын ал енді содан кейін бұлар қалай болса солай бір ауыз сөзге келмей жаңағы заңға сүйеніп дегендей қырық тоғызыншы еңбек шартының қырық тоғызыншы бабы бойынша соның екінші тармағыменен шарттың уақыты бітті деді да қолыма приказ берді содан кейін мен жаңағы бұлардың істеп жүргені дұрыс емес ол бір ауыз сөз айтқан жоқ деп еңбек кодексін қарап жіберсем бұлар еңбек кодексінің отызыншы бабы бойынша срок трудового договора екінші тармағы бойынша трудовой договор может быть заключен на определенный срок не менее одного года, кроме случаев, установленных под пунктами 3, 4, 5, 6 настоящего пункта дейді деп жазылған. Соны жаңағы үшінші пунктін қарасақ, үшінші пункті м, да на время выполнения определенной работы деп жазып. Сонда мен дворникпін, алла үшін олар жаңағы маған ол деген белгілі бағыттағы жұмыс болып есептелінеді олар менімен жаңағыдай он жыл бұрын жұмыс жасап жүрген адаммен аяқ астынан жаңағыдай келісім шарт жасай қойып жылдың аяғында лақтырып жіберетіндей ешқандай заң жоқ екен енді содан кейін мен осы осы мәселе менің уәжім болды мен келесі соттарға барып жүгінген кезде бұлар бұлар мен айттым бұлар менімен келісім шарт уақыты көрсетілген келісім шарт жасасуға болмайды екен мына жерде заңда көрініп тұр деген ешқандай соттар бір бірінің бір бірінің айтқанын жықпайды ана менің айтқанымды көрмейді естімейді жаңағы терең соқыр мылқау бола қалады екен да соған өздерін білгенін жасайды екен ал енді содан кейін апелляциялық соттан өттік олар да жаңағы алғашқы бастапқы соттың сөзін сөйлеп жүре берді содан кейін жоғарғы сотқа жеттік сол жоғарғы соттағы мықтыларменен бес жыл бойы міне шайқасып жатырмыз мен шайқасып жатқанда олармен қидаласып жатқан жоқ оларға ходатайство жазып берем бес жылда он екі ходатайство жаздым олар жаңағы сөзімен нетпейді жоғары бірінің айтқанын бірі жықпайды ал енді жоғарғы соттың молдахметова тыныштық абдіровна деген кісі маған мындай постановление қаулы жазыпты екі мың он сегізінші жылы жиырма мамырда мамырда жазылған қаулы осы қаулы бойынша қазақстан республикасы еңбек кодексінің 49 тоғызыншы бабының екінші тармағына сәйкес еңбек шарты мерзімінің аяқталуы еңбек шартын тоқтату үшін негіз болып табылады деп жазылған ол біреусі бұл, бұл жағы 30 отызыншы бапты көрсете кеттік біздер бұлар мен-менен мен мені уақыты көрсетілген еңбек шартын жасауға болмайды деп ана отызыншы баптың екінші тармағы бойынша солай айтып тұр ал мына молдахметова ана отызыншы бапты мен қанша көрсетемін қанша жерден айтамын олар оны совсем дүние жүзінде жоқ ондай қағаз жазылмаған деген сияқты бір ауыз жауап бермейді мен екінші рет айтам үшінші рет айтам бұлар жаңағы оны көрмегеннен мен тағы да мына бәленбай бәленбай еңбек кодексінің отызыншы бабының екінші тармағы бойынша мына мынандай мәселе жазылмаған деп немесе осыған қалай дейсіңдер десем тура сол жерінен секіріп аттап ол жерін сөз қылмайды сонымен міне бес жыл болды олар ол жерін сөз қылмайды ал енді тағы да маған мынандай әңгіме айтады сонымен қатар бірінші саттағы сот ісі іс бойынша талап қоюшының сотқа жүгіну мерзімі өтіп кетуін дұрыс қолданған себебі даулы еңбек келісім шарты тараптар арасында 16 жылғы 5 қаңтарда жасалған және ол кезде талап қоюшыға оның мазмұны мен мағынасы мәлім болған алайда несіпбаев сотқа 17 жылғы 26 маусымда яғни еңбек кодексінің 160 бабының екінші тармағында көрсетілген сотқа жүгіну мерзімін өткізіп жүгінген деп әйтеуір мені бұл бұл жерде жұмыс жұмысшы таптың төменгі көштен қалып қалған аутсайдерлердің бір ауыз сөзін алға бастырмау деген принцип тұр бұл жерде еңбек кодексінің жүз алпысыншы тармағы бойынша мынаның айтып отырған әңгімесі дұрыс па жоқ дұрыс емес па деген жерге келейік ол жерде ол жерде мен былай деп жаздым менің құқықтарым менің құқықтарым екі жерде бұзылды біріншіден олар жаңағы маған еңбек шартының мерзімі көрсетілген еңбек шартына қол қол қойдырған уақыты сол кезде еңбек менің құқығым бұзылды ал енді содан кейін жаңағы менің құқығым олар маған еңбектен жаңағы жұмыстан шығару туралы бұл бұйрық берген кезде менің құқығым бұзылды екі рет бұзылды сендер қайсысын айтып отырсыңдар деген сұрақтарды мен оларға жазып талай рет қолдарына берем олар ол жерден ештеңені ол мәселелерді айтпай кетіп қалады сонымен тағы бір бес алты ай өткеннен кейін жаңағы жоғарғы соттың жоғарғы соттың қаулысы он сегізінші жылғы жиырма сегізінші мамырдағы қаулысын менің алдыма қайда да тартады менің жаңағындай сұрақтарыма жауап бермей секіріп былай кетеді секіріп былай кетеді нақты жауап ала алмадым ал енді жақсы 160 алпысыншы бапқа еңбек кодексінің 160 алпысыншы бабына олар ақыр сілтеме жасалған екен осы осы бапты қарай салайық бұл бап бойынша течение срока обращения по рассмотрению индивидуальных трудовых споров приостанавливается период действия договора о медиации по рассматриваемому трудовому спору, а также в случае отсутствия согласительной комиссии до ее создания. Согласительная комиссия деген ол жерде болған жоқ, осы уақытқа дейін согласительный комиссия жоқ. Демек олардың мына 160-шы статьяны 160-шы бапты оқып отырып, соның аяғына дейін оқымай, жаңағы өздерінің айтқан жүгенсіздікпен жүгенсіздер сонда жымысқы жолменен кеткендерін мен сіздерге осы жерде айтып отырмын содан кейін мына жоғарғы сотта маған келетін жауаптарда кім көрінген жауап береді заместитель заведующего секретариатом деген анафина деген заведующий секретариатом сламбекова деген мына әрбірден кейін мына өтегенова деген заместитель заведующего кадровой службы деген адамдар маған жаңа жауап береді оның бәрі кімдер сантехниктер ма скотниктер ма жоғарғы сот дегеніміз қандай мекеме жоғарғы сот дегеніміз кәдімгі біздің бар табынатын ең таза ең жаны таза адамдардан құралу керек бұларда әділет деген әңгіме болу керек ал енді бұлардың ойында мен мына бес жылдан астам уақыт сот жүйесіменен осындай арыздасып арызымды беріп бұлардың алған жауаптарында менің айтқан уәждерімнің біреусіне қарамай қайтсек мені жаңағы жығып беремін жығып беру деген талап өздерінде сондай мәселе тұр сонда олар мен кімнің алдына жығып бермек олар біздің мемлекеттің конституциясына көрінбеген конституцияның назарына ілінбеген олигархтар тобы деген бар олигархтар тобы деген адамдар мына жиырма жылдың ішінде бәленбай миллиард доллар ақшаны тапқан адамдар соның жаңағы бір миллиард долларын тапқан адамның ел, адам қалай тапты жылына қанша табады айына қанша табады деген әңгімені шығарған кезде айына олар 4 миллионнан миллион доллардан астам ақша табылады деген бұлардың несіне ал енді төрт миллион миллионнан астам аға, ақшаны айына табу үшін ондай дүниежүзінде ондай жұмыс жоқ демек ондай ақшаны таза жолмен таппаған ондай ақшаны ұрлаған ал енді сондай адамдар біздің жаңағы конституцияның мазмұнына кірмеген адамдар бізді жаңа соттардың арқасында омыртқамызды опырып неше түрлі жаңағы жымысқы әрекеттерге барып бізді әйтеуір жығылудың амалын әрекетін жасап отыр мен бұл жерде сіздерге айтайын деп отырған әңгіме мына соттерменен әңгіме біздің қазақ халқының қазақ халқының маңдайында тұрған сор қазақ халқының маңдайында тұрған бақытсыздық қазақ халқын бұл жарға итеретін қазақ халқының сорын қалыңдататын сондай сот жүйесі деген жүйе бар ал енді бұл сот жүйесін кішкене дұрыс кішкене былай әділет жағдайына жеткізу үшін менің айтатын ұсынысым соттарды сайламалы болсын кім көрінген ана бізде қазір былай шыңғыс хан не деген шыңғыс хан балаларына айтқан тақта ұзақ отырғыларың келсе төңірегіңе жымысқы жаңағы ұры қарыларды содан ақыл төмен кеңірдей кең адамдар жинасаңдар солар сендер тақта құлатпайды деп ал енді сондай адамдар біздің заманның қағидасы болып кетті біздің заманның қағидасы бойынша жаңағы соттарды тағайындайды кім тағайындайды өзінің төмен білімі бар жалпыштанған адамдарды жатақ домалақ адамдарды сондай үлкен қызметтерге тағайындайды менің бір жерлерімде жазған жазып сол соттардың өзіне өткізді мынандай әңгімені европаның бір мықтысы айтыпты нақты патриоттар түрмеде отырғанда жезөкшелер парламентте отырады деп жазыпты жаңағы кісі а мен қосып айтар едім нақты патриоттар түрмеде отырғанда жаңағы жезөкшілер сотта да отырады деген әңгімені айтпақпын мен ал енді сон жаңағы соттар сайланбасын сайланбалы болсын деп, екіншісі соттар бір жерде төрт жылдан артық отырмасын жоғарғы сот председатель деген лауазым жойылсын сот жүйесі деген заңдар қайтадан қарастырылып содан кейін ауыстырылсын деген ұсыныс айтамын мен мына кәдімгі сексенге жақындаған қазақтың қариясымын дақ мынандай жүйеменен дақ мынандай соттарменен құрылған қоғамды келесі ұрпақтарға тастап кетуге болмайды міне мен сіздерге осындай айтып отырмын <coughs> бұл жерде сіздер ойбай мынау дворник бола қалмапты сол үшін жүгіріп жүретін деген әңгіме емес мынау біздің қазақ халқымыздың алдында тұрған апат қазақ халқымыздың жаңағы орға құлап кетпес үшін тағы біреулердің құлы болып оянбас үшін мына мәселені дұрыстап жолға қою керек қазақтың көзін ашу керек ұйқыдан ояту керек